Presented by Open Music. दिलबा पईसन मरलू तुला तू प्यार में खिचले बहरू लछमन रेखा तैसे लकीर के प्यार में खिचले बहरू लछमन रेखा तैसे लकीर के सीना चीर के बानी ना ভকিলা আহ মরেলা কেহু সে কহেলা দরদ দিলকে আগড হকিলা রাইটর সোনু দেব সুনীল তকিহে না তাহারা हाथ से नाचिर के बानी ना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक चलो तो चलो सही मारवा में माल रोता अखिए के अपना उलो से धोता चलो सही आता चलो सही मारा में माल रो आता चलो सैया चलो चलो चल यार चल यार चल सही यार मरवा में माल रोता अखिए के अपना से धो बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रहिया जो होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना रवे से होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता चलो सहिया डुमरवा न लिखले रहे दूनू के जोरी रे हम हाँ, से प्यार को के साथ ऊपर छोरी रे राइटर सुनील गम में सोता तो चलो सैया तुम्हारा में माल रोता अखिए के अपना लोरावा से धोता चलो सैया तुम्हारा में माल रोता चलो सैया धोता चलो सही रुमारा में माल रोता चलो सैया चलो चलैया चलैया चल चल सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता Apan music digital recording studio Moniari वाट्सएप प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जख्मों से फटकाए है आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है गम मिला है तेरी चाहत के समंदर में लागे दिल कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर जाइब जान तहरा चक्कर में कुछ कर Yeah. लव यू कही कान में có चक्कर में कुछ कर जाई आ मिलबू न सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई मिलबू न सनम जाके मर जाई Apan music digital recording studio Moniari Wadza presented by Open Music. तोरी तोरी तहरा मिले डेट पर तोहरा तो ये हो जान तोर मोन आइल तुअरा पतहरा हमर जनहा जा चीता जरल हमर गोरी तहरा गेट पर बोला के क्रास अब मिले ओई डेट पर in studio Moniari Waza presented by Open Music. आप सुन रहे हैं देव सुनील के आवाज में हम गुंडा कर दी नहीं सुनी हम केहू के और digital recording studio, Moniari Waza.